y a veces olvida que uno vive en un Estado constitucional de derecho y que para que un organismo como el Indotel o como el Congreso o cualquier institución que ejerce potestades públicas tome una resolución que pueda afectar derechos humanos, tiene que tener una justificación valedera para que la parte esencial de un derecho fundamental como el derecho a la libre empresa, el derecho a adquirir mercancía, no se ha afectado. Eh, yo tengo mis dudas con relación a esto de que sea malo que se venda aquí en la, calle y que se ponga como, como excusa cuando se cometen crímenes, o cuando se cometen delitos. O sea, el chip y el crimen son dos acciones separadas y todo el que compra un chip no lo compra para cometer un delito ni para cometer un crimen. Yo tengo derecho a ir a la pulpería más cercana y tratar de conseguir un chip. y no tengo por qué no conseguirlo porque supuestamente alguien va a cometer un delito o alguien va a cometer un crimen. De lo que se trata es de que el ente regulador o el Estado rodee la venta de ese chip de la garantía que tiene que tener para saber cómo rastrearlo, cómo dar una información con relación a las cosas que él vendió. Mínimamente, que al comprar el chip en una tienda, tú aporte tu cédula, punto. de acuerdo. Y que, el chip en sí mismo, eh, Fulvio, pueda, pueda ser rastreado, que diga, mire, yo te dije tal chip de tal numeración de tal cosa, porque se supone que hay una forma a fulano de tal, a Francis. Eso fue lo que... Eso, no fue lo que... Pero supongo que hay una forma de cómo identificarlo claro. y, con, eso... Eh, eso fue la explosión de las empresas de Carlos Slim. Ok. El chip. Correctamente. Entonces, haciendo aquí. Entonces de lo que se trata no es de restringir. Siempre la, el poder lo que trata es de irse por la parte que sea más fácil para controlar a los ciudadanos. Deberíamos poder ir al mercado y poder comprar 100 chinos. Mira que es lo que, se da, déjame